Античні тополі, як грецькі колони, впираються в небо, тримають кордони. Їм боляче, та не падуть на коліна. За їхніми спинами вся Україна. Широкі степи, як на долоні, в небі палає стожари червоні. Зі сходу відважна музика лине звучить, піднімає всю Україну. Я волноваха, я сонце пробити стрілою з лука кропива, яка не дається у руки, я сила і крила вільного птаха, я волноваха, я волноваха, я золото краю високої проби, земля, яка мирно молилася. що Зламався від болю і страху, ми Україна, ми волноваха. Я Суми і Київ, Харкова стіни, мені перетнули з міста України. Мені всі дороги, мости і тополі, села, джерела, вулиці, зорі. Мені хвилювання мого народу, мені небайдужа воля, свобода. Заходу, сходу я волноваха, я сонце пробити стрілою з лука, кропива, яка не дається у руки, я сила і крила вільного птаха, я волноваха, я волноваха. Промокли могили, накриті дощами снігами, сльозами кожної мами. Ми голос єдиний, ми серце чутливе, ми всі волноваха, ми всі Україна. Я волноваха, я сонце пробити стрілою з лука. Кропива, яка не дається у руки крила і крила вільного птаха. Я волноваха, я волноваха.